Измаэле, тебя прессуют в Оргул в очередной серии. Посвященный диско компакт Макс Digital. Я говорил, что я продаю не только диски, но еще и книжки. Пишу вот, кстати, музыку для детей. Снимаю уточек для детей. И размещаю на своих каналах. Канал про уточек сейчас появится вверху продаю э, сказки. Вот. Остались наличие венские сказки и сербские народные песни сказки из собрания Вука Стив. Короче, вот, тут такое хрен знает, что это. Вот, короче. Вот, это цена 100 гривен, а это цена 240 гривен. В отличном состоянии, все новенькое. Дешевле не уступлю никак. Так, а сейчас я буду упаковать. В прошлом выпуске я показывал упаковку сказок и дисков, но, к сожалению, Евгений Ткачук из города из Изя, из, из Изя, Изячев, из Изячев. Короче, так и не оплатила ни хрена, я и запаковал все. Вот, короче, сейчас пакую человеку, который сразу оплатил, увидел как говорят, увидел, победил и все. Вот, все я пакую, вот книжечки. В Киев они уезжают. Вот. Так все. Кстати, я пишу тоже сам книжки, стихи, афоризмы. Иское ты услышишь. Есть у меня на продажу мои аудиокниги. Вот. Одна книжка уже есть. Называется она «Беседы современной молодежи». Посвящена, посвящена IT-технологии. ее, так сказать, ознакомительный фрагмент есть у меня на канале Audiobooks. Ссылку ты сейчас увидишь вверху. Также у меня есть каналы, обзоры, отзывы здесь еще. О, все, ничего не болтается, все отлично. Все отлично запаковано. Это мы сейчас вот так Так, отлично, запакуем. Вот. И по новой включим музычку. Музычки у меня, конечно, много. Ну, в данном случае я поставил вот эту Так, сейчас. Фирменным моим скотчем. Прикольная мелодия. <laughs> Короткая такая получилась. Ну вот. Вот, фирменным скотчиком замотаем сейчас. Ну вот, посылочка упакована. Есть еще у меня книжки, список книг будет под этим видео. Там детективы всякие, художка, обучалка, эзотерика, из history там всякая, ну, детективы всякие, иронические и так далее. Ну, все. Кстати, да, условия мои простые. Оплата вперед. Порядочность гарантирую, никакой наложки. Все. Все, пока-пока. Подписывайтесь на мои каналы. Все, пока-пока.